Emakumeen nazioarteko eguna, egunean badaukagu zer ospatu eta zer aldarrikatu. Ospatzekoa da, esaterako, duela amar urte, emakumeen eta gizonezkoen berdintasuneko legea onartu egin zela, eta legea, lege horren anparoan, herri askok urrats garrantzitsuak eman izan dituztela berdintasunaren bidean. Legeak lege eta urratsak urrats ordea, oraindik zeregin ugari dago eginkizun eta hori da hain zuzen martxoaren zortzian aldarrikatu beharrekoa. Aldarritzekoa da besteak beste krisialdiaren aitzakian botere ekonomiko eta politikoak hartzen ari diren zenbait erabakik pertsonen bizitzetan eta bereziki emakumeengan dauzkaten ondorio larriak eragin dituztela. Krisi egoera honetan, murrizketak egin dira eta horiek urteetako borrokaren bitartez irabazitako eskubideak galtzeko arriskuan jarri dituzte. Alabaina, krisi alertu aurretik pobrezia pairatzen zuten lautik kiru ebakumeak zirela gogora arazi behar dugu. Horregatik diogu emakumentzat ez dela nahikoa izango krisitik ateratzea emakumeak sistema honetan beti egon baikara krisian. Emakume eta gizanen arteko benetako aukera berdintasuna sustatzen duen sistema bat gabe, pertsonen zaintza sistemaren helburua ez den bitartean, emakumeak beti egongo gara krisian. Zaintza lanen eta etxeko lanen ardura nagusiki emakumeei ezartzen zaie. Hori kontuan izan da bakarrik, uler daiteke emakumeek lan merkatuan duten leku marginala eta esplotazio bikoitza. Lan merkatuan emakumeek izonezkoek baino euneko hogeita mazeik komabi gutxiago kobratzen dute. Lanaldi osoa ez duten pertsonen euneko larogei koma bederatzi emakumeak dira. Lan merkatuak emakumeek bigarren mailako langiletza atzen ditu. Haien lekua, nagusiki etxean dagoela defendatzen duelako. Izan diren eta diren sistema politiko orok, beti, utzi dute emakumea alde batera, eta hori dela eta paradigma berri bat aldarrikatu behar dugu. Inoiz baino ageriago agertzen zaigu, pertsonak ekonomiaren erdian, jatzek, jartzeko, zaintzak lanak aitortzeko, sexuaren araberako lan baneketan, ban, banaketarekin bukatzeko eta pertsona guztiek bizimodu duña izateko. Ezin ahaztu indarkeria matxista. Indarkeria matxista emakume eta gizonen arteko ezberdintasun eta botere harreman desorekatuaren ondoriorik larriena da. 2000 eta malauean, bost emakume hilditu indarkeria matxistak Euskal Herrian, indarkeria matxista salbuespeneko gertakizun bat ez den neurrian eta gure egunerokotasunean bizi dugun neurrian lehen mailako arazoa da. Horregatik, denon erantzukizuna da indarkeria sexistari erantzutea, bai instituzioetatik, bai emakume mugimendu edo mugimendu feministatik eta nola ez gizarte osoaren eskutik. Batu dugu Euskadiko berrintasunaren legeak amal urte bete dituela. Ordea hori ez da martxoa sortzi honetan ospatzeko dugu bakarra. Donostiako udalbatzak zenbait adirazpen egin zituen aurreko urtean abortuaren kontrarreformaren aurka. Mugimendu feministarekin batera, eta jendartearen gehengo batek eindako borrokari esker, erreforma gelitza lortu dugula adierazi nahi du